Последние дни наиболее ожесточенные бои на Донецком фронте идут в районе города Иловайск. Здесь в районе поселка Зеленый оказалась блокирована крупная группировка украинской армии. На помощь ей пытается пробиться подкрепление. В итоге Иловайск подвергается постоянным атакам. Мы выехали в город в составе специальной группы политотдела армии ДНР, которая должна была документально зафиксировать разрушения в городе и атаки украинской армии на мирное население. Когда мы приехали в город, то он казался абсолютно пустым, и было слышно, как работает артиллерия. Наша машина, пропетляв по городу, выехала на передовой рубеж – где бойцы гарнизона Иловайска готовились к отражению очередной атаки врага. Пришла информация, что колонна военнослужащих выдвинулась в направлении города. Бойцы привезли безоткатное орудие и установили его на боевую позицию. Меня же поразило то, с каким настроением ополченцы идут в бой. Через несколько минут им вступать в реальный контакт с врагом, но посмотрите, какой у них боевой дух. А бой столкновений много сегодня было? И вчера достаточно было. Сколько? Три где Как они воюют вообще? Как у них дух? Украинцев? Дух? Ага, какой? По-русски? Ага. Педорастический. Они, то есть боятся, да, не воевать? Угу. Боятся. А кто против там стоит вам? Против вас? Наемники. Наемники, да? И, а, эти? Контрактники, наемники. Контрактники, наемники. Нормально? Нормально? Бьете их? Ждем, конечно. Как у них боевой дух? Как они воюют вообще? Боевой дух у них уже... У них боевой дух один, они на нас только бомбить умеют. И а все, да? Больше и все. А там сидят в котле которые, да, наемники? Наемники. Да здесь и, здесь и поляков, и кого-то только нет. И негры, и кто тут. И негры, и все. Ага. Ну, в таком в прямом боестолкновении, как они себя ведут? Никак. ну никак. Они или обдолбанные, или какие, не поймешь. Другой раз идут, другой раз не идут. Там их не, не, непонятно. Потом мы разговариваем о ситуации с командиром подразделения, обороняющим Иловай, с командиром с позывным Гиви. Серьезная, очень боевая, очень серьезная обстановка. Да, Виталий? На нас продолжают ежедневно атаки со стороны Покровки, поселка Зеленого, поселок э, Кутенникова, Григорьевка. Они везде пытаются прозачиться, но уже, уже вторую неделю мы держим оборону. Держим уверенно оборону. Могу сказать честно, в этом я могу сказать честно, не только своему министру, его заму, но и хочу сказать, выразить благодарность своим бойцам, которые не струсили. А вот э, соотношение потерь противника у вас такое? Соотношение потерь, потерь у противника и у нас, вы знаете, Каждому боец стоит 20 бойцов украинской армии. Так что считать будет кто-то другой, но не я. За каждого моего бойца мы положим 100 бойцов украинской армии. Мы сильнее, мы лучше всех. И всегда такими не останемся. На данный момент, сегодня с горем пополам мы восстановили воду. Гражданских много в городе? Много. Да? Много в городе гражданских. Не хотят, они убеждены, а что будет победа за нами. Можно э, Они находятся в данный момент бомбоубежище, которое мы обеспечиваем водой, светом, э, медикаментами и всем остальным. Что людям нужно, мы стараемся им помочь. Мы люди не бросили. Кто желает выехать, мы, мы, мы стараемся обеспечить их выезд отсюда. Безопасно. Детей, в первую очередь, и женщин, конечно. Стариков, инвалидов и все остальное. Ну, ты, ты же Иловайский вообще, да? Да, да. Ну, это, ты, ты, значит, ты свой... Это свой, мой город. Свой город. И школу здесь ходил? Да. И школу, и в армию отсюда ходил, в украинскую армию, в Десне служил. В танковой дивизии. Представляю, как у тебя все это. Так смотреть, как... А я, понимаете, я от них ничего другого не ожидал. И не ожидаю от них ничего. Им плевать на землю, плевать на людей, плевать на все. Плевать на то, что этот город годами строился. Плевать на то, что люди здесь годами жили спокойно никого не трогали, просто жили. Они не виноваты, что они оказались в Донецкой области, и что здесь есть убежденные люди, которые не хотят повиноваться нацистам. И вдруг стали террористами. Да. Так кто из нас террорист, интересно? Мы сейчас пройдем. Вы знаете, я вам хочу рассказать одну историю, которая недавно произошла. Откуда я познакомился с этим полковником Юрием Александровичем. И был минометный обстрел поселка Зеленого, именно блокпоста, где скопление техники их. Потом попытались мы, э, мы его взять. Была атака пешая, но вы не поверите, из домов выезжали танки, ломали дома и стреляли по нашим людям. С автоматами которые. Но потом, когда атаку отбили они, через несколько часов они прислали председателя этого колхоза «Зеленая» на блокпост, который находится в Харцизской Ловайск, на посту ГАИ. Там командир Михалыч – подвинули человека, и значит, что они ему передали на словах. Если вы будете еще раз нас атаковать, мы вызовем огонь на себя. И жители, которые будут находиться там, погибнут вместе с нами. Так кто из нас террорист теперь, объясните мне? Кто? Например, поскольку я отправил туда разведку, и разведка мне доложила о том, что они все, офи... так называемые офицеры, господа офицеры, или панны, как их там правильно назвать, согнали всех жителей в один дом – живут вокруг этого дома, а эти офицеры живут в этом доме, потому что боятся, чтобы они погибли. Итак, кто из нас прикрывает мирными жителями, мы или они? Мы готовы с ними воевать, и я буду с ними воевать. И мои люди, которые рядом со мной находятся, будут тоже воевать. Вот и все. Да, то, что мы знаем, что мы делаем. Мы понимаем реально, что происходит здесь. Мы видим своими глазами. Не по книжкам, не по интернету, не по телевизору или по лже украинскому телевидению. Все, конечно, приукрашивают по-своему, не буду врать. Ну как приукрашивают украинское телевидение, это на голову не оденешь, поверьте моим словам. Гиви показывает нам медикаменты, которые подготовили для мирных жителей его ополченцы. Мы разговариваем с начальником медслужбы гарнизона Иловайска Наташей и узнаем интересную подробность. Нелегко, правда нелегко. Вы откуда, простите? Из Донецка. Да? Дончанка. Первым пошел муж. А вот хотите, я вам расскажу очень интересную историю. Я про правнучка генерала Мирона Тарнавского, если вам что-то это говорит. Генерал Читарь Украинской Галицкой армии. Вот. Но я дончанка. Я уже не украинка. Ну, скажем так, это было очень-очень давно. Сейчас его именем названы улицы во Львове, в э, Черновцах, насколько я знаю, и так далее для людей Западной Украины имя достаточно известное. Обычно в интернете вбиваешь, и сразу выходит улицы, название. Да, Потому что я же говорю, я дончанка уже, получается, в третьем поколении. У меня здесь бабушка родилась, мама родилась, я в Донецке родилась. Семья ваша в Донецке или в Донецке выехала? В Донецке. И ваш муж воюет, да? Муж воюет. Тоже на передовой. Муж вообще в Славянске был. На прощание Наташа поет нам даже песню на польском языке. А, могу на польском? Давай. Мій соколе, хмурноокий, Питаю мне гур высоких, Питаю мне лазу мандрых, И увольни мне, мой соколе, мой пшежистый, Пытаю мне нурту быстрых, Пытаю мне квяту полных, И увольни мне, мой милый наша. Ну вот так вот прервалась песня. Город Иловайск кажется похож на совершенно мертвый город, но как только стихают звуки боя, буквально изо всех подвалов к солнечному свету поднимаются люди. Хлеба нету, да? Как вас зовут? Валентина Алексеевна. ну сколько вы уже здесь вот живете в подвале? Две недели. Две недели, да? Серьезные бои идут, страшные? Страшные бои идут, страшные Летают эти все. Газы на водах у нас это все рушится. Сломают. Угу. Раньше как поначалу выходили, общались, общались, потом бабахает, стреляют. Постоянно стреляют, да? Люди не выходят. То с одной стороны стреляют, потом ответные летят эти самые, опять же, так. Ребята устали. Сегодня ночью такое страшное было, девятиэтажка там горела. Все это было на глазах, все это кричали, все это. Воды нету, у нас вода кончилась. И воды нету тут нигде в домах. Страшное дело, мальчики, никогда не думаешь. За это отношения. У меня дети в Одессе, мамочка приезжает и поехала. Украинские СМИ постоянно сообщают, что в осажденном Иловайске нет мирных жителей. Однако их здесь очень много. Из-за постоянных обстрелов города украинская армия их даже не могут вовремя эвакуировать. Люди жалуются на отсутствие питьевой воды, хлеба, медикаментов. В городе много больных людей, которым срочно нужны лекарства. Мы здесь уже две недели. Как здесь обстановка? Сейчас бои страшные, да, идут? Очень. Очень страшная. Очень. Вы не так. уходите ни днем, ни ночью? Ну, мы так на минуточку выйдем дыхнуть свежим воздухом. И все. Потому угу. что не дают над больше. А эвакуироваться По... у вас возможности нету, да? Нет, Почему? возможности нет. Водички у нас тоже здесь нет. Бегаем соседи. А вот человек сидит инвалид. Да. Второй группы. Половина парализована. Сахара елки зеленые. Невозможно. Не выехать ничего. Мы снимаем развалины санэпидемстанции. Прошлой ночью сюда попали зажигательные снаряды, и она сгорела. Жители соседних домов показывают нам разрушения в своих дворах. Осколки этих снарядов они насобирали только за последние два дня. Когда все закончится, жители этих домов хотят сделать из этих осколков памятник и установить их в своем дворе. Оплоем с этого. Пьем, купаемся, моем посуду. Все с одного. Это мы сами набрали, когда еще когда была еще вода, была, еще была вода, мирное мы, время. Мирное время просто себя. набрали. Додумались. дом Додумались, что тут надо. Это спасение наше будет. Вот мои Он стекла. Были, были стеклянные, сейчас деревянные. Я все позабивала. Фанерой позабивали окна. По украинскому телевидению сказали, что в Иловайске... Нету мирных жителей, вообще никого. Мирных жителей нет. Так вы, значит, фантомы. В каждом ну подвале ну, да. куча людей, в каждом куча подвале, детей. Которые неофициальные подвалы. В вообще люди. Бомбоубежища, в подвалах. Один кусочек в сутки. Это Мирные люди ходить, сидят с детьми, с маленькими уже мужики плачут. Что говорить уже о детях а і людях? Сказали, что в Иловайське людей нет, а тут людей еще тысяч п'ять людей. Все прячут в своих домах, в своих подвалах. Все заняты у нас вот сколько есть эти, как их, бомбоубежища. Там люди бедные сидят друг возле друга, невозможно ничего, ни спину расправить, ні это, сидят мучаются. Здесь у нас каждым в этом в подвале сидят люди. Та тут людей еще п'ять, а то хотят прямо все, город сказали стереть это. Да уже стерли, уже, уже стерли Когда город везде земли, дети, сколько в можно. доме сидят в подвале. Затем мы вновь идем по опустевшей главной улице Лавайской и снимаем развалины домов. На одном из горевших домов мы видим мемориальную доску. Здесь во время оккупации города в 41-43 годах был концлагерь военнопленных Красной Армии здесь, недалеко, в 43 году, в январе 43-го, погиб поэт Михаил Кульчицкий, который написал знаменитые строчки «Война совсем не фейерверк, а просто трудная работа». Вот. И он погиб здесь, буквально в нескольких километрах отсюда, и похоронен в Луганской области здесь. А совсем рядом находится большое бомбоубежище, где прячется несколько десятков людей – причем по характеру воронок видно, что эту территорию обстреливали намеренно. Никаких ополченцев здесь нет и в помине. Тем не менее, украинские военнослужащие целенаправленно обстреливали бомбоубежище. Причем вокруг осталось немало не разорвавшихся боеприпасов. Я Такие не пускают, да? Ну вот летит, летит, вот, а, а потом пью, пошел, раз загорелось. Зажигалки. я говорю, сюда привезли бы. Ага. Здравствуйте. Шо? Здравствуйте, бабуля. Как вы себя чувствуете здесь? Да как в подвале, как мы чувствуем. Чуть дальше по улице разбитая городская больница, где мы обнаружили следы применения фосфорных боеприпасов. Вот эти маленькие белые точки – это следы фосфора. Попадая на кожу, он может прожечь человека до костей. При этом хорошо видно, что применялись они в городских районах, где осталось немало мирных жителей. И даже больше, судя по всему, эта атака фосфором была нарочно направлена на городскую больницу. Соколе, мне гур высоких, Пытаю мне лазу мандрых, И увольни мне мой соколе, мой пшежистый, Пытаем мне нурту быстрых, Пытаем мне квяту полных, И увольни мне мой милый.